Gerbiami klientai, gavėjos manvardžiai ir adresas rašomi apatinėje dešinėje voko siuntos pusėje, siuntėjo kairės pusės viršuje. Siunčiant siuntą Lietuvoje, gavėjo vardas ir pavardė arba įstaigos pavadinimas rašomi naudininko linksniu. Naujoje eilutėje rašomas gatvės pavadinimas, namo ir būto numeriai, dar kitoje eilutėje pašto kodas ir miesto pavadinimas adresuojant siuntą siunčiamą į užsienį gavėjo šalies pavadinimas turi būti užrašytas spausdintinėmis raidėmis tos šalies arba anglų prancūzų kalba dėkojame kad naudojatės lietuvos pašto paslaugomis